weebale nnyo gwe wenna wenna atwekuumiddeko ku mukutu guno omulungi ogwaddala ogukuwa amazima omukyala teddy bugingo eyali mukyala wa pastor alosius bugingo mu ntandikwa aleese bwino omukambwe ku suzan makula engeri gye yatabulamu amakage engeri gye yagatwalamu engeri gye yagobyamu abakozi abaali abokusold tv n'abakozi abaali abokusold media ab'enjawulo weebale nnyo okutugoberera era wano wenkujjukiriza nti genda ewa dr biver organics kwena wena wena alina ekikusumbwamu alinamuko obulwadde alinamu otusujjasujja genda olabike nga ate munnange omusisinkana bw'atyo akuwe eddagala eryokukozesa ono akozesa ddagala lya butonde takola ku muntu nga tannaba mukebera kumanya kimuluma akukebera bulungi nnyo n'akubuulira ekikuluma n'akubuulira n'engeri y'okukijjanjabamu ajjanjabisa butonde olwo namwagala ojja mukubirako eyo essimu yawe mu nsonda oba ojja kwesitula bulambalamba bwoti ogende wali eri erubaga ku access building ku rubaga road okuliraana ne hotel sojavaro ono ekizimbe kyaliko kiri opposite ne hotel gye bayita sojavaro awo ku rubaga road ngenze direct ku point omukyala teddy bugingo avuddeyo n'agamba mbu mu bbiri kumi na mukaaga obufumbo bwabwe bwe butandikira okwonooneka nga bwava ku ki atuviiridde ku ntono bwati n'agamba nti mu bbiri kumi na mukaaga waliwo omusumba omu ono ngaomusumba ono yava ew'omusumba um, pastor serwadda n'abeegattako bw'atyo omusumba rogers alosius jingo ono olwokuba nga ali avudde wapasasirwa dda yamufuulirawo maneja wa radio ne tv era bwatyo n'amufuulirawo n'omusumba yamutikkira n'amufuula omusumba mm. wabula agamba nti mubiri 16 nga gwakawo mu oktoba bugingo yatuuza miitingi ng'agamba nti matini yali ayimiriziddwa okubeera maneja mu ttivi era n'okubeera omusumba mu kyaki ensonga ki eyali emuyimiriza yeeno gye nkuwa imbu martin yali atandisa okusindikira abakozi abamu abaali bakola mu midiya ebiseera ebyo n'abamu mu kyaki ng'abagamba nti akizudde oluvannyuma lw'ebbanga nga alondoola omusumba alozias bugingo nti yali ayagala omu ku bakozi be ataali teddi bugingo nti ng'ovuddeko omukyala teddi bugingo ono bugingo yali atandisa emize gy'okwagala omu ku bakozi be mu rediyo era bw'atyo bugingo yamuyimiriza ku mulimu era yavaayo n'atuuza miitingi n'agamba nti ono yali asiwuuse empisa oluvannyuma lw'okubeera nga yali atandise okusindikira abantu abamu obutambi obubaka obugamba nti ayagala omu ku bakozi be era bw'atyo n'amulumiza okubeera nti yali ayagala kwonoona ekkanisa ye wamu n'obufumbo bwe ono bwe yamuyimiriza munnange ono yayimirira era bw'atyo n'afuluma ekkanisa wamu ne red ne media houses zonna n'azivaamu n'agenda ku bibye wano olw'okubanga omukyala teddy bugingo yali yeesiga bbaawe era ye yagamba nti bwaba bwe baba nga bano balinamu obuzibu nga musumba olwayogera ku musumba alosias bugingo nti waaba nga yali alinamu obuzibu ne omukulu martin yali atandisa okusindika obubaka muno yasaba nti bane eno batuule bagonjoole ensonga wabula kigambibwa nti ebiseera martin weyayogera ekintu kino nti omusumba alosias bujingo olwo ewaako ebiseera ebyo yalinga addayongayo kiro nnyo nnyo nnyo mu ttumbi saawa mukaaga musanvu munaana nga tebamanyi wa gye yali ava famire ye era kigambibwa nti okusinziira ku nkyated bujingo nti n'abaana ebiseera ebyo baali batandise okukomplaininganga nga bagamba naye taata munnanga nti yabeeranga naffe ebiseera biri eri ebyemabega ebiyiseeko nga tulya naye ku wiikendi tubeerawo naye kati takyatuwa budde ono mhm. teddy bugingo olw'okuba nga yali mukyala mukwata mpola ebintu teyabitwala so lightly era bwe yawuliranga bino nga bitamye nti biri wano biri wali biri wali teyayogera teyalumba bbaawe teyamukakayukira teyagenda mubantu ba kyaki teyagenda mu ndiga teyakola ki ono yakwata omu ku bakadde b'ekkanisa gwe baali bayita muzeyikayizi bw'atyo n'amutuuza n'amubuliramu ensonga zonna zonna nga we ziri era n'amusaba amuwerekereko ye ng'omuntu omukulu agende bw'atyo batuze omwami alosias bugimu bamunyonnyole ensonga zino eno ezaaliwo ezaaliwo era n'okwesootinga naye omukyala agamba nti okusinziira ku kyeyakola yali tasuubira kayizi omukadde gwe yatwala bazigujula ensonga nti anaamuvaamu era tabeeko kyakola nga ye omukadde w'ekkanisa bw'ati agamba nti bwe baatuuka ew'omusumba rosias bugimu baatuula era ne bamulindamuko bwe baamusisinkana nti mbu ye tedi bujingo yayogera byalini ensonga ze wabula baavaayo nga omukulu kayizi talina kyayogedde hano tedi baasinga bagala okumanya nti tedi yayogera biki teddy bwe yatuukirira bugingo yamugamba munnange waliwo ebintu byo ne bino ne bino ne bino nga amugamba kubya omukyala susan makula ebiseera ebyo yali akola ku radio nga presenter namugamba naye mbadde nsaba omukyala ono ayimirizibwe olw'ebyo ebigenda bibongoosebwa ebigambo ebingi agenda kutwononera ekkanisa wamu ne chaachi onna nti nga kyali kigambibwa mbu makula yalinga atandise okwogera ku bujingo ku, ku, ku, ku bufumbo bwa bujingo ng'ayogerera mm, omukyala wa bujingo tedi mak tedi tedi tedi naluswa ano munange omukyala yamusaba amuyimirize at least bafunemu abakozi abalala naye nga ono ayimiriziddwa bugingo bwatyo yamugamba nti makula ajja kufuluma naye si kati era yagenda mu maaso n'amubuuza nti ye lwaki oyagala afulume oyo omusumba lozias bugingo yali abuuza eyali omukyala w'ebiseera ebyo tedi bugingo ekibuuzo ekyo munnange ensonga nazo ne bazimuwa hanno kati olunaku lumu nga bino bikyali awo makula olw'okuba nga ali purezenta ku radio yatuula era bw'ati n'alangira omukyala wa bugingo ku mpewo live yamulangira atya omuntu omu bwe yavaayo n'akuba essimu yamugamba nti ye yali alina emivumba gye era nga ayagala kufuna agigula makula yamwanukula ng'amuddamu nti nja kuyambako nkulagirire bw'obanga oyagala okutunda emivumba gyo <laughs> ono yamugamba nti wano mu kampala mu uganda tulinawo omuntu omu amanyiddwa mu kugula emivumba ono yali kulive ku mpewo ng'ayogera bwati n'amugamba oyo ye mukyala bugingo era gwe kwata ekkubo paakinga mivumba gy'omukiveera genda opaakinge ku kanani bw'onoomulaba nga apaakinze emmotoka ye bw'otyo oveeyo ogende omuguze emivumba kino okusinziira mu bigambo bya teddy bugi ng'agamba nti kyamuluma nnyo nnyo nnyo nnyo era mpaka kati kyekyamuluma kyamisiza ddaawubi ku lwansonga nti ono agenda okwogera bino ku mpewo ono yali atudde nga awuliriza bulungi nnyo wamu ne muwala we baali ku radio life nga bawuliriza anno munnange obufumbo bwatandikirawo bwe butyo ne bugenda nga bupaala nga bupaala nga bupaala bwe butyo n'okutuusa gye buli eno munnange ne bamufulumya amaka ne bakola byonna byonna bye bakoze byonna byonna nga nze mbiwulira ebyyali ensibuko y'obufumbo bwa mukyala wa bugingo okugobebwa mu maka bw'atyo oli omulala n'atongozebwa eyo gye byava gwena wenna abaleta bimanyi naye nkwebaza okubeera nga otambudde nange akaseera kano konna konna wabula ngenda kuba nkwongera okuletera information omulala ki ekyatuukawo ku pasita martini bwe yali nga amaze okuva mu kyaki n'okugobebwamu ng'amaze n'okusaasaanya obutambi buli obadde omanye ebyamutuukako gyembino kati gwe nkuleetera omulala weebale nnyo okuba nga otugoberera nenyongera okujjukiza omusawo dr biva organics dr senjobe richard ono nno musawo wa byabutonde musawo ajjanjabisa ddagala ddagala mm -hmm. ajjanjabisa muddo gwaffe ajjanjabisa bimera ono asangibwa waliri ku access building opposite ne hotel sajavarok wasangibwa gwena wena amwagala so naawe atasobodde kumutuukirira mu budde osobola osooka n'omuyisaamu akasimu n'omwebuuzaako okwebuuzaako ajja kuba nga akwanukula kyona kyona kyona kyoba oyagala okumanya ono tajjanjaba muntu n'omunanga nti nga tamukebedde yenjawulo gy'alina ku basawo abalala bonna bonna akukebera bulungi nnyo n'akubulya ekikuluma n'akimanya n'akikubulya n'akubulya n'ekyo kikolera mweyude ogenda kubeera bulungi era ogenda okubeera n'obulamu obweyagaza uwebale nnyo uwebalire ddala mm.